La dispersión no es únicamente alejar a los presos de su pueblo natal. La dispersión vulnera los derechos de los presos, el derecho a la intimidad, el derecho a la vida familiar, el derecho a la defensa, el derecho a estar informado. Trinkotu eta zabal de sare Hori inolako lege euskarririk ez duen politika bat eteteko. Erantzun diezaiogun gorrotoari eta sigorrari... maitasunez eta elkartasunez. El derecho a la intimidad y a la vida familiar de las personas internas en prisión está reconocido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Públicas. Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Podorkovsky y Lebedek contra Rusia. Las prisiones habitualmente se encuentran en lugares aislados y hostiles. Llegar, volver a casa y además sin ningún contratiempo se convierte en toda una odisea. La dispersión política se produce cuando España y Francia dispersan sistemáticamente a los presos políticos vascos y a las presas políticas vascas a lo largo y ancho de sus respectivos territorios. La dispersión comenzó en 1989. Desde entonces se han producido más de 400 accidentes en las carreteras y 16 personas han perdido la vida. Dispertsioa deserria da. Euskal preso politikoei beren herritik kanpo bizitzera kondenatzen zaie. Kartzelak dakarren isolamendua areagotuz. Presoa zenbat eta aldenduago etxetik, orduan eta saiagoa da bere hizkuntzan bizitzea zenbat eta urrunago, orduan eta arrotzagoak janaria, klima eta ohiturak. Aulagoa bere herriko edabide nuina eta gero eta handiagoa desinformazioa. For years, parents, children, grandchildren, friends have had to travel up to 2000 km every weekend in order to spend 40 minutes with their loved ones. Même en étant prisonnier, tout le droit devrait être respecté. C'est ce qu'affirme entre autres la Cour europea de droits de l'homme. La dispersión es una violación de leurs droits et un châtiment supplémentaire pour leurs familles et amis. Se trata de un castigo colectivo, pues el destierro se le impone al conjunto de la comunidad vasca. Quienes viajan mil kilómetros cada semana y van acumulando una deuda de 20.000 euros anuales son ancianos, son niños y adolescentes, de la ideología del preso, de origen vasco o andaluz, impedidos, pobres o recién nacidos. Euskal gizarteak duen egitura eta mobilizazio almenagatik ez balitz, presoek preso politiko gisa bizirauteko nahikoa baliabiderik ez legoke. Eta behin presoak despolitizaturik, gatazka bera despolitizatuko litzateke. Momentua hilegatu da, amarkadak dirauen Euskal Komunitatearen deserri hiltzailearen bukaera lortzeko. Horretarako, ezinbestekoa da nazioarteko implikazioa eta hiritar ororen parte hartzea. Sufrimendu orokor horiek guztiak inori ezaizkigo arrotzak. Egozin pertsonak ezagutzen ditu lehenago edo geroago. Bizitza dira, baina sufrimentu jakin horiek guztiak Espainiar eta Frantziar estatuetako gobernuen espetze politikoaren ondorio dira. Amona zaharra eta aur txikia bizitaren ondoren, onik etxeratu diren ziur jakina arte, lorik ez duela hartzen idazten digun preso baten gutunean, kartazalean, badenik ere ezgenekien herriren bateko helbidiaren letra etzanari, beste behin erreparatzen diogularik, Euskal Herritar askok ezagutzen dugu, dispersio. Eta maite dituztenen gandik ugun, ugun, ugun. Ogoi urteti gorako kartzelaldiak askoren kasuan, eta asteroko kilometro eta ordu luzetako bidaiak haien senidentzat. Milioiak sautzera behartuz eta zama astuna pilatuz gozputzean, buruan eta bihotzean. Trinkotu eta zabalde ezagun sare hori. Hori baita bidea inolako lege euskarririk ez duen politika bat eteteko erantzun dieza jogun gorrotoari eta zigorrari maitasunez eta elkartasunez. Dispertzioa amaitzea lortu behar dugu. Denon egin beharra da. Denok behar dugu. Eta bai, denok bai. Denok egin dezakegu. Merezi dute, merezi dugu, merezi dugu.